大家好，欢迎收看朱凯绘画，我是朱凯。可能视频一开始大家就已经注意到了，这次的视频和往期不太一样，有一些实景的录制，比如像我这些工作的环境。因为前一年我曾经答应过，在进行铅笔、油画、水彩这些工具介绍录制之后，要抽时间录一期关于电脑绘画的工具材料的一些简易的介绍。那么本期内容我们主要会说三个方面。 第一个方面，我们来说一下我在用这些电脑工具进行绘画的时候，对这个工具啊它的性能的一些心得。第二个方面来说一下应用现代的这些工具，我们到底可以做些什么。第三部分，我们在用电脑还是像以前一样画一个小画，有一个录制过程，最后再放松一些的聊一下天儿。首先说一下第一部分，电脑绘画的这些工具，当然我想呢叫做数字绘画更准确一些。 也许以后随着光学或者显示器这种视觉显示途径的发展，可能以后会叫做光学绘画。所以我想单纯的把它叫做数字绘画，或者是有的人用板绘来形容，这个是不准确的。板绘指的是手绘板。那我们其实在进行创作时候，更多的用的是这样了。这边比较大的这个啊，有显示功能的这个叫手绘屏，我们会用手绘屏来进行创作。手绘屏和手绘板有哪些区别呢？ 手绘屏是我们手眼同步，它和我们在架上绘画是很类似的，它更依赖于画画的人，他自身所触摸到这个屏幕上之后的感受，不管是压力也好，还是视觉的这个笔和图像的这种结合也好，它是联动的，它更近似于传统绘画，当然它也可以更容易的带动你整体的这种个人的感受的表达，它是把你的动作。 啊，把你的视觉是连到一起的。那手绘板呢，更多是为了工作所使用的。比如你在给客户或者是给制作人看你所做的工作的时候，你不可能用手去遮挡住你的这个屏幕，你需要让他直接看到这个屏幕。所以手绘板是手眼分离式的啊，这种绘画方式。那这个呢，更多是工作使用。那在进行创作的时候，很少有人用为了给别人看的这种工具。 然后说一下这个电脑，这电脑呢，因为我对软件、硬件啊都不是太懂，对比较复杂的系统我掌握的就不怎么好了，所以我就会用一些傻瓜式的系统，基本上按钮都很少，也不需要清理，就很方便。手绘屏刚才介绍了一下，一会儿我们再细说。然后说一下我们的鼠标，鼠标呢在绘画时候几乎是不用的，我们能看到那个上面手绘屏上面有一支笔，这笔呢是直接可以。 联动到这个屏幕的所有的位置的同时呢，因为这个两个显示屏是联动的，所以这个笔也有快捷键，直接可以左右屏来回切换，这都很方便。那么为什么要介绍一下鼠标呢？因为鼠标是在设计工作里边经常使用的，甚至包含一部分现代的画画的人，他也要懂一部分设计。你的作品如何进行展示，如何表达你个人的意图，在页面上所占的大小的面积比例，怎么让别人有更好的视觉的接收感受，这都很重要。 所以在鼠标上，我更建议用轨迹球。这种轨迹球分两种，我们来看一下。一种是这个样子的，一种是这个样子，就是拇指滚动的这个样子，拇指滚动的。这个需要你去习惯。还有一种是这个样子的，这个就是食指和中指。 来滚动的。关于鼠标的选择，我有一些小的心得，因为我平时总是用这些东西，一些小的经验大概可以说一下。比如像普通的鼠标呢，它非常小，只有这么一小点儿啊。当然这个还属于是比较大的，这个苹果的鼠标，可能北方人身高高一点，它就拿起来太小了。像这种鼠标呢，相对来说就更大众一些，相对来说就还可以，女孩用可能会有点大。 当然，刚才介绍的像这个中指和食指，像这种偏大一点的鼠标，啊，相对来说定位会更准确、更细腻一些。当然，鼠标理论上轨迹球越大，所定位的位置和像素点就会更准。啊，那当然，这种鼠标呢，像我学生身高在一米七几的，他这个手是容易够不到。个大一点的人可以使用这种鼠标，个小一些的，用轨迹球的话，这么大的鼠标就可以。 可以看一下尺寸，所以在买鼠标的时候，根据自己的情况来进行一下选择。就像我买了很多种，最后发现呢，啊，原来这个偏大一些的更适合我。现在我们来说一下提高绘画效率的快捷键。快捷键呢分为两种，一种是独立的这种快捷键啊，这都是快捷键，这种呢也是快捷键，比较方便一些。这个好像是玩游戏用的，一会儿我再介绍这个东西。那快捷键被用的最多的是拿键盘来当快捷键。 键盘做快捷键有一个好处，就是它的按键比较多一些，它可以对很多功能进行独立设置。比如在进行设计的时候，相对来说就方便一些。比如要改换图层的属性，要进行变形，要改变图层，要选文字工具等等，甚至是改变对比度啊等等之类的功能，那些都很容易。那么还有一种呢，就是绘画用快捷键。绘画用快捷键其实不需要那么多按钮，它可能就是改变笔触大小，有一些笔触的快捷键。 然后有一些这个有的是有触感的，像这个是有触感的，像这种就是可以切换的，这个可能是二十组还是多少组，多少组快捷键，然后摁起来也很方便。但是这个就很多人说会有点大啊，我用着还可以。选择合适的快捷键设备，对我们绘画效率的提高有非常巨大的帮助。你不能说我这个右手正在画画，左手我在这边按键，你即便用的再熟。 那很多时候它还是有一个距离的时间的浪费的，而我们用快捷键的话，相对来说就容易。像这种就太小了，我就不怎么用这种，拿着跟玩具似的。但是就像这种近的，它很容易按。那像刚才这种呢，就更方便一些。不过这个应该是给玩游戏用的。至于像轨迹球，为什么呃推荐学生都用轨迹球呢？因为轨迹球不可以玩游戏。现在我们来说一下移动设备的硬件。 由于这个屏幕反光比较强，我实在不想让我的倒影反射在这个屏幕上，所以我就不给你正着看了。但是我们可以来看一下这个移动设备啊，正常的用一支笔，我就不过去拿过来了。我在屏幕上，我看看我指的准不准啊？非常准，在这个位置这是有一支笔的，我们可以直接用笔来进行画，它画出来的效果和手绘屏。 只是在压感上有一点区别，其实问题并不大。像这张画，我就是在手绘屏上画的。这个应该是在《祝凯绘画》第三期，有兴趣的朋友可以看一下。很多人以为这个画的过程啊，我们必须要修修改改，然后再用这个图片呢一点点去对这个形啊。如果你是工作的话呢，其实你用这个图片去对形，那没有问题。能力不够，我们就找一个简易方法，把这个结果给它凑出来，是吧？ 那当然，能力够的人没人去对这个型。我来给大家看一下，其实和你们想的并不一样。你看这个是镜头回放，我想屏幕上都会显示出来。这个镜头回放是直接你画的所有的过程，你是没有办法剪辑的。很多人以为我是剪辑出来的，就是直接画的。那当然了，我并不是要说，你看我画的多好，我都不需要改。 这个过程啊，画家的改或者说职业画画的人，他去改的地方你是看不出来的，你是不知道他是在改的，因为他不是改某一个大的错误，而是调整画面的关系，所以你根本看不到改，一切都是很顺畅的一个自然的状态。你看，这样慢慢出来的，和你们看的祝凯绘画三那个视频是一样的。所以有一些朋友有疑问说。 你是不是拿图拼出来的？你是不是后期剪辑的？这不是后期剪辑的，这是软件里边自动的播放你所有的绘画过程的这个功能。我剪辑不了。好，那当然了，这个跟本期内容无关的，我就不多说了。现在我们来进入第二部分，就是用这些我们所现有的硬件，就这些工具，电脑的绘画工具，可以做些什么。